But if I lay down and I play dead and I stay dead Maybe you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Think you're something out of my nightmares See me right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored of killing me?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 Jujur saja, jikalau kita melihat mobil ini dari foto, nampak wajah depan dari Bao Jun RC5W kurang proporsional untuk dijadikan sebuah estet. Oke, tapi ini baru sekedar foto, tentunya kita harus melihat sosok aslinya. Kembali ke urusan desain, wajah depan dari Baojun RC5W bisa dikatakan sama persis dengan Baojun RC5 sedan yang memang menjadi basisnya. Gaya desain interstellar geometri diaplikasikan pada signature lamp dan grill mobil ini. Lampu utamanya diposisikan agak bawah dengan housing yang diberi ornamen berwarna hitam. Kalau diperhatikan, wajah depan dari Baojun RC5W lebih cocok untuk SUV Baojun seperti Baojun 15 RS. cold shower Scream until you're louder, work until you're prouder And f*** all the doubters, they're just your downers I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns Who were all taught they deserve an ounce It's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown ke sisi samping, terlihat ada pembeda utama antara Baojun RC5W dan Baojun RC5, yaitu pilar B ke belakang yang ditarik menjadi sebuah ester. Dan jujur saja, di bagian ini tergolong cakep dengan velg dan ban yang tidak terasa cungkring seperti mobil China kebanyakan. Ada roof rail di atap dan side body molding di pintu sampingnya. Oh iya, ujung pilar D mobil ini dilabur warna hitam untuk menciptakan efek ala floating roof. till I wear the crown I swear to God, they don't let me down Di sisi belakang, desainnya masih mirip dengan Baojun RC5, dengan lampu mengotak dan emblem Baojun di tengah. Bedanya, reflektor dan lampu mundur yang posisinya agak ke bawah di versi sedan kini diposisikan agak lebih tinggi.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 di masa depan. Kabarnya, Baojun RC5W akan mulai dijual di China pada bulan Juli mendatang, berharap Baojun RC5W masuk ke Indonesia. Nampaknya kalian harus ekstra sabar, karena walaupun di sini estet dipuja, namun nyatanya sedikit yang mau menebus mobil macam ini. Jadi, bagaimana menurut kalian? If I lay down Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel. I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming But the only thing in life that has meaning Are the things you gotta work for, believe me your hands A plan your own hands can land your own brand And damn, I feel like no one takes accountability They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power Don't be f***ing sour, take a cold shower Scream until you're louder, work until you're prouder And f*** all the doubters, they're just your downers I swear to God they all let me down I always fought just to wear the crown I'm f***ed off at these f***ing clowns